Cobramos unha miseria na axuda do hogare Sei que lles parece moito que non la queren roubar A traballadores da axuda do fogar levamos máis de 10 anos sen renovar o noso convenio colectivo por negativa da patronal a construir a mesa de negociación e traballamos en condicións precarias. Somos un sector invisible para a ciudadanía, pero facemos un traballo esencial para a sociedade e ten que ser recoñecido con unhas condicións sociais e económicas dignas. A Xunta de Galiza ten que ser garante, a garante deste servizo, o único que fai é mirar para outro lado. E a patronal gañando millón e o persoal malas condicións. Recentemente, os sindicatos, comisións e UGT asinaron un preacordo do convenio colectivo coa patronal, onde precariza aínda máis as nosas condicións laborais, negando a posibilidade dunha revisión salarial que manteña o noso poder adquisitivo. Non podemos estar enfermas xa que non nos recoñecen o 100% das baixas. Obríganos a ir enfermas a traballar se non queremos cobrar un salario miserable. Por ter contratos a tempo parcial. Levamos días en folga Para o convenio mellorare Como non nos hagan caso Lumellésemos plantare Este preacordo é discriminatorio para as traballadoras Crea unha dobre escala salarial onde dependendo do ano que se adxudica o contrato por parte do Concello se cobrará un salario maior a outro onde non se renove contrato. Os concellos, en compló coas empresas, puxeron os unhos servicios mínimos abusivos, casi o 100%, co cual non nos deixan pois, exercer o noso dereito a folga. E os cuidados non deben ser un negocio para as empresas, son un servicio público non teñen que as empresas lucrarse a nosa conta. Subimos pouco salario, quitamos a revisión, as baixas non as tocamos, aquí manda a explotación. Diante desta situación que nos condena a máis precariedade e miseria que padecemos, e eh, polo cal decidimos facer folga non queremos o preacordo asignado por comisións e UGT, pola nosa dignidade e por un servicio de calidade, por un convenio digno e con dereitos. E aquí seguimos nos en folga, cantando contra estes cabróns, a un lado está a patronal, e no outro UGT comisión.